Olá pessoal, hoje eu vou ensinar uma deliciosa receita de cream cheese de kefir, muito fácil de fazer e com propriedades funcionais. Para isso você vai precisar de um filtro de café, desses que você compra em qualquer loja de 1,99, material sintético. Vai precisar de um copo fundo ou pode ser uma jarra e do próprio kefir já fermentado 24 horas. A consistência é meio que líquida. E o procedimento é muito fácil. Eu vou encaixar o filtro. É, o ideal é que seja exclusivo para uso disso, né? Para ele não ficar com nenhum sabor de, de outro produto. E vou colocar o kefir para que ele seja filtrado. Como vocês podem ver, já começa a escorrer é, o soro do kefir. Depois eu só tampo e levo para a geladeira por 72 horas. Após as 72 horas, né, o, o soro foi todo extraído e aí eu só tenho essa massa branca que vai ser a base do meu creme de, de kefir. Eu vou passar a colher para poder retirar das paredes do, do filtro. Vou mostrar para vocês o filtrado que é a proteína do soro do leite, whey protein, muito importante aí para quem quer ganhar massa muscular. Veja a receita que nós temos aqui no canal. E agora eu vou preparar um recipiente onde eu vou colocar azeite de oliva, cerca de duas colheres de sopa nesse recipiente. Ponho também algumas ervas, aqui eu tenho alecrim, manjericão, orégano, que eu coloco aí a gosto, para saborizar o meu creme de kefir. Ponho alho também, essa mistura, uma colher de chá e sal a gosto, que serão a base e vão dar sabor ao creme de kefir. E aí eu vou acrescentar aquela pasta que foi filtrada, o kefir. Agora eu dou uma remota só para que essa pasta tenha contato com o tipo azeite, as ervas e o sal, vou tampar e colocar na geladeira por 72 horas para que ele ganhe o sabor, né? Ele saborize. E esse é o resultado. É um, um creme bastante saboroso, nutritivo e funcional para a saúde. Assim, quem se cuida, quem quer qualidade de vida, ele é muito bom. Gostou do vídeo? Que clique em gostei, compartilhe, comente com seus amigos e inscreva-se no canal.